So. <laughs> Euh, est-ce que Léa prépare une soupe? Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Allô, meine Lieben, ich hoffe, toi que euch gut. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre-ville de Munich, en fait, dans la vieille ville. in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache mit SQ Fragen stellen. Also was ist SQ? Das könnte man so übersetzen. Ist das so das? Ja, muss man eigentlich nicht übersetzen, nur damit ihr wisst, was das eigentlich heißt. So, wir nehmen jetzt einen ganz normalen Aussagesatz. Lea prépare une soupe. Ja, das bedeutet, Lea bereitet eine Suppe zu. Jetzt wollen wir mit diesem Satz eine Frage formulieren, dann sagen wir, Est-ce que Lea prépare une soupe? Wir haben es am Satzanfang gestellt und dann der, ähm, die Satzstellung geht normal weiter. Lea prépare une soupe. Ja? So einfach ist das. Die Fragestellung mit Eske hat die folgende Satzstellung. Also zuerst kommt Eske, dann kommt das Subjekt, in diesem Fall Lea, äh, dann das Prädikat prépare, also das Verb préparer konjugiert euh, im Präsens, euh, au Präsent de l'Indikativ. Und danach kommt ein Objekt, entweder ein direktes Objekt oder ein indirektes Objekt oder es kann auch eine Ergänzung kommen. Ergänzungen sind zum Beispiel Ortsangaben oder Zeitangaben oder auch Adverbien. Ja? Ich wiederhole den Satz. Est-ce que Léa prépare une soupe? Ja? So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Satz. Ils ont dormi à l'hôtel. Sie haben im Hotel geschlafen. Est-ce qu'ils ont dormi à l'hôtel? Wir haben est-ce que und jetzt, was merkt ihr? Wir sagen nicht est-ce que sondern est-ce qu'il. Wir müssen das que von est-ce que zu einem QU-Apostroph ähm, verändern, weil sonst zwei Vokale aufeinandertreffen. Wenn wir ein Wort haben, das auf e endet oder auf a endet auf Französisch und das folgende Wort fängt mit einem Vokal oder mit einem stummen H an, dann müssen wir entweder das e oder das a von dem ersten Wort entfernen. Ja? Das darf nicht sein, dass diese zwei Vokale aufeinandertreffen. Deswegen heißt es ja, est-ce qu'ils ont dormi à l'hôtel? Ähm, die Reihenfolge ist wie vorhin. Il ist das Subjekt, ils ont dormi. Jetzt haben wir eine zusammengesetzte Zeitform, also passé composé, ja, das ist auch das Prädikat, endormi. Und à l'hôtel, das ist eine Ergänzung hier, das ist eine Encore un exemple, tu vas partir ce soir. Est-ce que tu vas partir ce soir? La gleiche er Reihenfolge wie vorhin. Est-ce que am Anfang dann tu ist unser va partir, das ist Futurkomposé äh, euh, mit dem Verb partir. Ja? Und ce soir, das ist eine Zeitangabe. Die erste Frage ist eine Entscheidungsfrage. Das bedeutet, wenn man die erste Frage stellt, kann man entweder mit Ja oder mit Nein antworten. Est-ce que Léa prépare une soupe? Bereitet Lea eine Suppe zu? Ja oder nein? Ja. Est-ce qu'ils ont dormi à l'hôtel? Ja, haben sie im Hotel übernachtet? Ja oder Nein kann man antworten. Und der letzte Satz, est-ce que tu vas partir ce soir? Willst du heute Abend abfahren? Ja, ich werde heute Abend abfahren oder nein, ich werde heute Abend nicht abfahren. So, das war's dann auch schon für heute. Das nächste Mal schauen wir uns die erste Frage in Verbindung mit den Fragewörtern auf Französisch an. Das heißt mit den Wörtern wie quand, also wann oder comment, wie, also pourquoi, warum, où, wo. Ja, das schauen wir uns in einem anderen Video an. So, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.